Да, кабанчик э, тяжелый. От, начало першого ми ще до сих пор не не закончили з ним. Це я вийшов у начало сьомого. Сало прилічне, упікав довго, упікав, хорошо обшмалював, щоб шкурка була м'ягенька, хороша. Ну все, вийшло по салу просто сказка. Сало со спини, мабуть, в 4 пальця, якщо я так. Ну зараз будемо дивитися. Коротше, зважимо задній окост, бо його треба вже розбирати, він один залишився. І хто розуміє по окосту, який був вес примерно. Так, у нас 0. 0. 0. І закидуємо ножку. О. 24 500. 24 600. Ну, грубо говоря, 25 кілограм. 25 килограмм у задней ножки. Який вес, ну там уже, я думаю, напишут спеціаліст. 25. Це поросята январські. 18 января був порос. Це київлянкин. Макстером покрита київлянка. 18 января київлянка поросилася, 21 нюрка. А це ці. Ну, зараз сало покажу, зараз поставлю стол. І... Так, друзі, ось отак все вийшло все акуратно. Всі задочки, вирізочки, лопатки, ошеєчки, все акуратно. Ось косточки. От скільки вийшло обрізків. Обрізків цей раз багатенько, бо такий був жирненький. Ну, ребра і зараз дійдемо до сала. Сало це просто космос со спини. От що я казав, що вони просто після 6 місяців наганяють сало. От воно в мене сиділо на дробльоному, виходить, за юля місяця е, зернова група і чорна макуха. І от результат, отаке сало. М'ясо не нароста, а сало наганяє. Ну, сало теж спрос є зараз. Е, сало, не знаю наскільки чоловік, ну набагато чоловік, будемо потім розділяти. І всім по прозванням, хто що заказував, ну і коротше поотправляємо. Просто хтось ролик подивиться і скаже, що мені таке сало. Ну сало цей раз таке, в следующий раз може бути трохи тонше. Ну я думаю, <laughs> товщого не буде. Ось, дивіться, пожалуйста. сало со спини. Яке товсте. Зараз будемо пробувати його нарізати. Нарізати будемо сьогодні новим ножом. По ножам ціни такі ж самі. Цей 580. цей нового образца 650 і ще є маленький, ну я його не брав вдома лежить. Для кухні 300 гривень. Всі Бразилія, Трамантіно. І також де я дів Мусат Трамантіновський 400. Все, можна починати нарізати. Беремо новий нож і нарізаємо. Так, що ми отак і так, да? Или на три? На три или отак? Давай на три отак. На три квадратика, щоб равномірно було, бо воно тут чуть-чуть на утоншення все одно йде. Ой, вообще. Ось. Вообще не давлю на нож, дивіться. І отак. Оп. Шкурку я впік хорошо, і пропечена дуже дебело. Ну, воно видно. Це сюди. Вообще классно. Так. Оце сьогодні комусь, ну не іменно сьогодні, як забере на почті, пойме, що таке нормальне сало. Ну да, от на спині товсте, а сюди на бок уже уходить чуть тоньше. Сала багато буде, да? Так, далі. Може спину віддільно хай, да? Зараз грудинку зразу розділю. Сюди кину. І обрізати не нужно. Воно ще не остило толком, це так. Е, воно скільки, ну півчаса тільки як остила. само і за Костов. Ну, за Костів, якщо брати, таке более-менее ще. Сантиметр, півтора, а де навіть і два. Сейчас ми так, а це отак. Шкурку сюди. Вот так, наверное, чтобы равномерно было. На котлеты. Начинаем. Ну, та прилично таке. Сьогодні я доску не ложу поперек, тому що один мій підписчик з Богодухова сказав, що доска хорошо, звісно, як поперек, але тупиться нож. Поэтому я ввожу вдоль, потому что нож не так тупится, если режешь вдоль. Шикарно. Який кусочок сала хороший. Та це хай цілий буде. Далі продовжуємо. Цей нож вважається для обвалки. Тобто ним хорошо обвалювати тушу, вирізати кості, знімати сало, так і він дуже удобний із-за загнутого свого кончика. Він чуть-чуть не такої модифікації, як був предыдущий з білою ручкою. Цей жовтий, ну, намного жорстче. Це так між нами. І він більше для таких сняття сала, вирізка кості, розрізка, все на часті. Для коротше, для обвалки м'яса. А цей для грубої роботи. Кабіну, сустав забити, хребет поділити, там отаке. Він такий більш грубіший. Таке приличне сало. Хто цей раз, кому ми будемо робити відправки на нову почту, звісно, фартануло їм із салом, бо багато кому треба таке, щоб товстеньке було. Тому воно товстеньке і буде. Ну все, виходить, треба зважити, скільки. взагалі веса сала вийшло, да? Ну, зважимо зараз. Я знаю, кіло 400 в лотку. Можемо навіть не оттарювати. Пчик. Ну а тепер тяжова артилерія. Мені казали, Що ти яке тут дитина грається, дитина 8 років поріже по черьовіну. Да, поріже, я знаю як. Я теж мучився одне время, якщо ножів не було з цією почерьовіною. Вона тим більше, це ж почерьовок е, не такий, що остивший, пролежав до завтрашнього дня, до утра. Це живий нормальний обичний почерьок. Його різати дуже тяжело. Якщо нож хоч чуть-чуть тупий або чуть-чуть не такий, як треба, все, це ціла проблема. І тому це останній останній год, як з'явились нормальні ножі, я не нарадуюсь. И тем более я его взял и пользуюсь, если, допустим, сам дома, сам собі ріжеш, то пользуюсь і півгода, і год, може даже і більше, якщо акуратно. Головне його не ухайдокать. І підводить на мусатику по чуть-чуть, і все. І горя знати не будете. Так, починаємо. Якими вік? Поменше чи побільше? Поменше. Ага. Ось. Яка толщина? От толщина яка. Толщина отута і, е, сантиметрів 8, 7-8. А я просто відрізав, як наче Вот отак. Отак. А я ріжу, як наче і граюся. Ось. Живий. Чиджік. Чиджік. Чиджік. Чиджик. Оцей неудобний кусок, я навіть і не замічаю, що він неудобний. Чиджик. Все, починаємо розкладувати. От людям сьогодні повезло, хто це сьогодні очередь його. І також дзвонять, і е, спрашують. Ми записатися на сало. Ми кажемо, записуйтесь, ну тільки там кажемо, який по щоту по очереді. Ой, а чого так довго? А як же ж? Е, і каже, я ваш підписчик. Ну так всі підписчики позаказували. Це для підписчиків ми робимо. Хто дивиться наш канал, поэтому і продаємо. Да, чуть дешевле, ніж ціни, особливо в Києві. Ну, у нас така ціна. І там багато хто мені пише, от ти по такій ціні продаєш, сам себе не вважаєш. Це ціна в нас вже після подорожання, в нас ще дешевше було. І нам нормально, ну ми довольні, все хорошо. Не знаю, що так пишуть. От, дивіться, кому сьогодні повезло. Це хто буде дивитися ролика, воно ще йтиме по почті і... І сьогодні і получше. От ви дивитесь сьогодні, сьогодні у нас е, це буде субота, як ви дивитесь ролик, і ви вже получите. Хто вже получить, а хто тільки побіжить получать. Далі. Я ще сюди довожу, а я грудинку сюди, так? Да? Грудинку доважую. Грудинку я взагалі сьогодні так впікав, бо там з Києва теж заказали. О, И зважимо ради інтересу, скільки всего сала получилось из такого кабася. Скільки ради інтересу, який вийшов вес. Чик. Так, погнали. О, готов стейки. щель попав. Дивіться, 10 сантиметрів реальних є. Отут ось в цій часті 10 сантиметрів під черевина. Під черевина, відбивна, хто як називає. Кожен по-разному її називає. Ну, сам факт. Можемо так даже О, сьогодні ми по-другому складуємо. Ого, яка товста. Чесно говоря, це не так часто у нас буває. Ну там следующий, э, е, следующий на на очередь на уход на м'ясо теж примерно такі самі. Ну може чуть сало в них буде тоньше. Почому? Тому що цей був такий збитий, коротіше, а ті теж збитенькі, ну длинні. Ну, та я думаю, там таке саме, може чуть-чуть менше буде. Ну, в принципі, таке саме, вони ж однакові і е, по возрасту. З одного виводка. От кожен знає, що таке жива почерювина. Хто зв'язувався, той розуміє, що це таке. Так що ножи рекомендую, не пожалійте гроші і радуйтесь і наслаждайтесь потім, ось як я. Мені нарізати саво всі, от що ти нарізаєш саво? Ну мені подобається нарізати саво. подобається іменно сам процес. Оце от я ділю, от лишнього убрав його. Мені це подобається. Ну що? Ну, кому не подобається, звісно, не заходьте, не дивіться. Ну це ж таке діло. Побачив, а, сало, все, я не буду дивитися. Мені тільки дивиться інтересно ангар. Ну, дивіться, ждіть ролики про ангар. Я ж не можу все время строїти ангар. Мені ж треба і другі діла робити. Ось, примерно ось отакі. Чиджі. Ну, тепер можна показати. Щасливчики сьогоднішнього дня у нас. Отаке салиго. Диви, тут взагалі одне м'ясо, Да? А хто їсть не любить почерьовок, любить тільки е, біле, обичне м'якеньке. А є любителі почерьовка. Є дзвонять і трошки не так нарізай, заказують, як їм нарізати. Ну ми ріжемо так, ми по-другому не вміємо. Не научені. Так, ну що, ребра показувати не буду. Так, все показав, розказав. Починаємо важити, скільки всього сала з усієї туші. Так, зараз я розетку включу. У нас віса старенькі, батарейка вже не держить, це ще з магазина. Поэтому тут тільки через розетку. Отак. Нулі. Ну, самі будемо відкидувати кіло 400. Один ящик, кілограм 400. Я колись оттарював, знаю його вес красного ящика. 11400, ітого 10 кілограм. Убираємо сюди. 10 кілограм. 21 з половиною. 21, 22, 31 кілограм. Уже 31 і зараз основне. Уже 31 кілограм сала, хоч би не заб... не збиться. 31 плюс <laughs> 17, 18, е, ну 18 кілограм, мінус, ну беремо мінус 2 даже. 16 плюс 31. 30, 46, 47 з половиною кілограм. Ну, якщо буде точним, 48. 48 кілограм сала. Ну, це понятно, почерьовка і білого. Почти 50 кілограм, мішок сахара сала. Ну, у нас задок скільки получився? 27, да? ми важили. Ну, 27, по-моєму. А, 25. а, 25, 25. 24. А, 25 задок, що я сповнив в голові, в, в мислях проскочив, а ми колись свиноматку убирали, і там задок був. Ми з Андрієм убирали 27 кілограм здоровий. А тут а, вроді би так не здорове, щоб там дуже, а 25 кілограм. Тобто вес був приличний. Ну і тепер треба зняти пробу із спини, узнати яка шкурка. Ну і додому чуть-чуть відрізати. Зачем додому? На обід. Бо ось дивіться, 2 часа я ще і крихту в роті не держав. Все время тут то запікаємо, то те, то те, то той прийде, то той. Ну, коротше, Отак. Собі кусочок маленький, якщо ви не проти, я дріжу отакий ось. Тоненький. Пум. Дивіться, яка це булава. Ну і попробую. Хліба в мене немає, солі солі теж тут немає. Я вдома вже. Я просто хочу попробувати саму шкурочку, як запеклась, і саме сало. І все. Ну і вам передать, а ви, якщо ще не забрали посилку, подивитесь на мене і скажете, вкусно чи ні. Підсалювати треба, так не їжте без солі. Ну, шкурка м'яка-м'яка. Спочатку так підсолите вдома, а тоді отакими зубчиками наріжете, ось як я. і і їжте тільки з хлібом їжте, не так як я. Дуже вкусне сало рекомендую. Поэтому дзвоніть, записуйтесь. Все дуже... А обрезки теж хтось заказував? Ого, я там понарізав, так. Да? сало, яке товсте. Це просто. Це що? Це в нас такого не було, так? Да? Ніколи такого не було. Кусочок некрасивий трошки. Його так. Бим. Да, такого товстого не було. Ну я думаю, в тих таке саме буде. От. Ну там може чуть-чуть менше. Так, ну я поки той обрізав і цей обрізав. Оце я зараз піду. 10 кілограмів по 15, ну не заказуйте так багато, зачем? Так, да, друзі, не заказуйте по 10, по 15, по 20 кілограм, нас так нема. Заказуйте кому треба, ну кіло півтора-два там. Три, ну. По три, да, по два. А то є вже 15-20 і все одно дзвонять і заказують здорові об'єми. Такого в нас нема. В нас Ну, Хоче хтось спробувати наше сало, заказав там кіло того, два того, три того, півтора того. Відправили. І таких дуже багато. І зараз відправляємо так. А є дзвонять, отакого мені со спини 16 кг, 20 кг. Вчора 18 кг мені дайте почерьовка, відправте в одну ящик, не нарізайте, а два куска зложіть в місті і відправте мені на почту. Отакі два шменделя йому треба відправити на почту. І як ми зап... Та взагалі зачем? Ну, Зачем так багато брати? Візьміть трошки, попробуйте. Ось як я попробував, ну, скажу чесно, мені понравилось. Воно улітає і розстає я не можу себе контролювати. Всім спасибо за внимание і всім пока.